السؤال الأول يعني حول هذا الكتاب آه الحب في وقت في زمان النفط كيف جاتك الفكرة أنك تكتبي هذا هذا القصة؟ الرواية آه، بتبقى شحنة من الأحاسيس شحنة من الأحاسيس آه، الكاتب أو الكاتبة بتعبر عنها فأنا كان عندي فكرة غامضة هي الرواية يعني أنت بتكتب روايات <laughs> انت بتكتب روايه ليه؟ بتكتب يبقى عندك شحنه من الاحاسيس والافكار وشخصيات واشياء فبتريد ان تعبر عنها فهذه الرواية طلعت كده شحنة من الأحاسيس أردت أن أعبر عنها في في بلادنا إزاي كمان علاقة النفط بالفقراء بالحرب آه. في الرواية آه، كلمة النفط آه، هي أظن الكلمة المستعملة أكثر يعني مرة في في الرواية يعني رمزيا يعني شو شو بيمثل آه، يعني مبدأ النفط في هذا الرواية يعني النفط هو النفط يعني في الرواية هو مش رمز ده هو النفط قوة النفط السياسية والاقتصادية ازاي النفط يعني بيغير كل الاشياء وبيخلي بلد مستعبده للاجانب يعني هي الروايه دي بتعبر الى حد كبير عن المجتمع السعودي صح وازاي بلد زي دي بتصبح بتشتغل للاجانب البترول للاجانب النساء بيشيلوا براميل الفقراء الاجانب الرجاله بيحاربوا ويفقدوا دراعهم في الحرب للاجانب فازاي البلد مستعمره بسبب البترول ورجالها وبنسائها الفقراء آه، مستغلين استغلال بشع والملك بتاع هذه البلد بيشتغل مع الخواجه الاجنبي طبعا. فعلاقه بينهم وبين بعض بس هي مكتوبه بطريقه كاريكاتير كاريكاتيريه شويه يعني وهي حس... مش بس كت... كاريكاتورية يعني بس القارئ لما يقرأ هذا ال... هذا ال... البيئة مم. يعني ما مش يعني آه ما آه يعني مشهد آه واقعي آه. هو مشهد كأنه فانتازيا شوية آه، كأنه آه. آه، حلم ولا أيوة. ولا كأنه ولا كابوس, كابوس. كابوس. nightmare كأنه كابوس وهو كابوس وكابوس يعني الحياة. إنسان يعني انسان ولا مجتمع مش مش عادي يعني schizophrénie. بالضبط مجتمع مجتمع مستعمر آه، آه، بالملك بتاعه بحكومته بالملك بتاعه مستعمر بالاجانب الخارجيين يعني في استعمار خارجي واستعمار داخلي من الحكومه نفسها اللي موجوده في البلد والملك على راسها الملك وبعدين المرأة مستعمرة من الرجل أيضا يعني هنا يعني يعني في هيراركي آه، الطبقات آه،, اه في الطبقة العليا هي الأجانب تليها آه، طبقة الحكومة الملك والحكومة اللي بيحكموا البلد واللي بيودوا البترول للأجانب وبعدين تحت الحكومة الأزواج الرجال اللي بيتحكموا في زوجاتهم في قاع المجتمع المرأة الفقيرة اللي بتشيل البرميل على رأسها على رأسها آه. فهو الرواية بتصف هذا التسلسل الطبقي الاقتصادي الأخلاقي كمان وبتكشف الخداع اللي موجود في البلد وازاي المرأة هي بقى اللي في الأسفل القاع في البوتوم في قاع المجتمع ازاي بتعيش وبتحاول تهرب وما تقدرش وازاي زوجها بيحكمها وكمان المجتمع كله بيحكمها آه لكن زوجها بيحكمها أيضا علاقتها بالرجل باينة فده واضح في الرواية أوكي واضح آه طب آه، والمسألة البحث عن الآلهات آه،, آه هي بتمثل يعني آه هي بتمثل الـ الـ يعني في هنا تشابه في الفحت في الأرض يعني هم بيفحتوا في الأرض عشان يجيبوا بترول وهي بتفحت في الأرض بتدور على الآلهات هنا برضو التاريخ بيلعب دور ازاي هي ازاي في التاريخ كان في آلهة وازاي تحول المجتمع من مجتمع كان يحترم المرأة والإله الأنثى إلى مجتمع أبوي طبقي آه، ذكوري وإزاي التحول ده حصل في التاريخ حصل وفي الرواية حصل وحصل إزاي حاولوا حتى يعني آه زي الاله ذو الثدي الواحد ما لحقوش يقطعوا الثديين آه. فقطعوا ثدي واحد ما هم بيغيروا الاله الانثى الى اله ذكر آه. فقطعوا وده في التاريخ موجود آه. وفي الاله ذو الثدي الواحد ف وعندنا في حضارة قدماء المصريين في الحضارات القديمة عندنا الإلهات أنا قريت الحضارات القديمة وقريت عن ولية مسرحية اسمها إيزيس عن الإله إيزيس القديم فالرواية بت بت بتعكس ده بطريقة آه، خيالية يعني يعني هذه المرأة اللي بتبحث عن الآلهات يعني بتمثل المرأة العربية وال... لا لا الرواية دي لا تمثل المرأة العربية أو أي مرأة هي تمثل المرأة في أي بلد انا بدرس في امريكا ودرست في اوروبا في الجامعات المرأة غير محررة في اي بلد لان احنا بنعيش في ظل نظام ابوي راسمالي عنصري ابوي راسمالي عنصري في ظل هذا النظام موجود بيحكم امريكا بيحكم اوروبا بيحكم مصر بيحكم الجزائر النظام الطبقي الأبوي العنصري طبعا اللي بيرتكز على الأديان المسيحية اليهودية الإسلام لأن ده الأديان هي الحجر يعني الأسمنت المسلح الذي يقنن النظام الطبقي الأبوي بيعطيه قوة قدسية الأديان بتعطي قوة قدسية للنظام السياسي الطبقي الأبوي العنصري الروايه دي عالمية مش مش عربية أو مصرية لا لأن القهر اللي أنا بحكي عنه ده ممكن يحدث في أي بلد في أي بلد مستعمرة ولذلك أنا ما استخدمتش أسماء يعني لما قلت الخواجة يعني ممكن يبقى إنجليزي فرنساوي أمريكاني يعني والبلاد كل اسيا افريقيا مستعمر ده ده اوروبا بقت مستعمره امبراطوريه يعني مثل الامبراطوريه القوه فوق طيب. طيب، شكرا شكرا جزيلا